也就是说，接下来要找的魂兽最好与当初获取魂环的魂兽是同一种类。小五，我还没来得及问，你现在的魂力是多少级？应该已经达到七十级，甚至更强。小五， それを見つければいいの少し微笑